Sur, Oi. Woi. Gara-gara aku lihat atas-atas begini, tidak nggak lihat di bawah, minta ada musuh. Ini lihat bawah, tuh, waktu udah terjun duluan. tahu oh, buruan terjun santuy hancur ikan mobil tuh apa lagi ditembak itu dapat kan ke atas mana? Tunggu diam, terus jangan doang. Tunggu kayaknya tunggu season baru ini nanti. Baru bisa naik diamond 3 yang solo. Perhatikan, suruh musuh. Lihat dulu, Sur. jadi eh, itu mobil atau atap kondi oh, ini ini ini ini nak anak nak terlalu terlalu ini ini sabar sabar cari musuh untuk mobilnya Lewat sur. Tunggu, tunggu, tunggu. Ya, berkat. Pilih-pilih spesialnya tinggal gitu kalau ada musuh jangan turun tunggu disuruh turun mau turun Wih, apa tuh motor glitch itu ada kit sebelah kanan tuh Nabil terus oke itu terus aja nak ke ini ke arah uh, eh, terus tempat jalan besar nih terus terus oh rumah L musuh rumah L ini ya Surya oh rumah L sebelah oh rumah L sebelah nak lain yang tua ini nak terus terus yang rotot tadi itu terus lain lain lain yang sebelahnya tadi ngetem lewat tadi. Maju maju maju maju. Itu ada rumah L dengan parkiran sebelahnya tuh. Ya terus lain rumah L2 nih sebelahnya situ. Nah naik aja kiri kiri aja biar biar, biar bapak melihat. Nah itu tuh tuh tuh tuh tuh tuh. Tuh rumah L depan tuh. tuh. Ini nyelari sana, lupa nak. Oh, oh. Tuh ada, ada kawan di belakang, ada kawan di belakang. aku aku terjun satu ya satu orang terjun kita jangan nanggung Bill. wah sangkut lagi oh sangkutnya ah tunggu loh mau ambil mobil yang kecil nih iya nyangkut mobil kecil nih nah ya. bapak aja oh ada jenak <laughs> ya. ambil kanan ambil kanan oh yang lambung tuh Masuk depan. Tahu tahu. Oh, udah turun. Turun. Terus satu, terus satu, terus satu. Ada pelontar. Siapa pelontar? Coba ada pelontar masih dua. Depan anak ini. какой-то мандакен, какой-то дикарь. lima apa lihat ke sepuluh ini kita cari dia musuh ini kita tower tuh dekat terus terus terus itu dekat musuhnya Wim itu di depan belum belum tuh tuh saya bilang dulu turun it. di dalam zona aja kanan tuh depan tuh lihat ke depan bye bye bu mati mati mati mati mati naik naik naik ben ngelihat